Добрый день! Сегодняшний видеоурок будет посвящен актуальной для многих теме сопряжения Торксофт с интернет-магазином. В нем мы посмотрим механизм работы этой функции, а также на конкретном примере рассмотрим ее настройку. Основной принцип работы этой топ-опции в том, что программа формирует файл с перечнем товара и его характеристик, который выгружается на указанный вами сервер. После этот файл может быть обработан со стороны интернет-магазина. Так как файл может выгружаться автоматически, информация о доступных товарах в интернет-магазине будет постоянно обновляться и приводиться в соответствие с трусовкой. То есть, если у вас было 10 единиц товара и вы продали 5, после синхронизации в интернет-магазине также останется 5 товаров. Таким образом, у вас на сайте всегда будет представлена актуальная информация. Это поможет избежать ситуации, когда клиент делает заказ товара в интернет-магазине, но позже получает отказ от менеджера в связи с его отсутствием что оставляет у клиента негативное впечатление о компании. Обратите внимание, что при использовании сопряжения с интернет-магазином основной учет должен вестись через программу, а не на сайте. Продажи из интернет-магазина должны обязательно проводиться через Торксофт. Чтобы подключить сопряжение со стороны интернет-магазина, вам может потребоваться помощь разработчиков сайта. Теперь рассмотрим работу функции подробнее. После активации станет доступным пункт меню «Склад. Синхронизация с интернет-магазином». По нажатию на данный пункт откроется одноименное окно. Для начала работы необходимо заполнить поле «Объект синхронизации». По нажатию кнопки «Добавить» есть возможность добавить новый объект. Откроется окно «Объект синхронизации». В выпадающем меню «Категория» выбираем «Интернет-магазин». Теперь нужно настроить файл, который будет выгружаться из Turksoft. Пройдемся по некоторым важным настройкам. В поле названия нужно указать название файла синхронизации, по которому вы будете идентифицировать его в дальнейшем. В поле «Товарная группа» можно указать определенную товарную группу. Если оставить это поле пустым, будут синхронизироваться все товары. Если поставить галочку «Синхронизировать услуги», то в выгрузку будут попадать и услуги. Ниже можно указать, откуда будет браться цена на товар при заказе – из Торксофт или из интернет-магазина. Тут же можно указать, куда будут приходить деньги за заказы, в кассу или на расчетный счет, а также указать, на какой именно счет или кассу будут приходить деньги. Ниже можно выбрать, как будет формироваться название товара для интернет-магазина и его описание. Теперь нужно заполнить адрес доставки информации, то есть куда именно будет загружаться сформированный файл. Что именно указать здесь, вы можете уточнить у разработчика своего интернет-магазина. Аналогичная ситуация с адресом доставки фотографий. Если поставить чекбокс «Отправлять пост-запрос после синхронизации», то после того, как файл будет отправлен, от программы пройдет запрос, сообщающий интернет-магазину о том, что файл можно обрабатывать. Данные для пост-запроса можно также уточнить у разработчика. При необходимости есть возможность заполнить поле комментарий для более подробного описания объекта синхронизации. Теперь переходим на вкладку «Клиенты». Синхронизация с интернет-магазином позволяет также импортировать список ваших клиентов и создавать новых при поступлении заказов с неизвестного номера. Преимущество в том, что клиенты, которые используют вашу десктопную систему офлайн, не потеряют своих бонусов и скидок при заказе на сайте, что положительно скажется на их лояльности. С данными настройками поиск клиентов будет происходить по номеру телефона, и если он не будет найден, то будет создан новый клиент. Ниже можно указать параметры создаваемых клиентов. Указываем здесь необходимый тип скидки, начальный процент и тип дисконтной карты. Отдельное внимание стоит уделить параметру «Обновлять данные клиента при автоматическом создании счета». Если при обработке заказа сразу будет создан счет, то данные клиента будут обновлены данными из заказа. Если в заказе клиента присутствуют новые параметры, у клиента они не заполнены, то они в любом случае будут установлены вне зависимости от данного переключателя. Если отключить данную настройку, то параметры клиента будут обновляться из данных заказа. Если в заказе не заполнены какие-то параметры, а у клиента они присутствуют, то клиентские задираться не будут. На вкладке «Центры учета» можно указать, с какими центрами учета будет происходить синхронизация. Ниже можно указать еще несколько важных параметров. Синхронизировать товары только с подпо. Будут синхронизированы только те товары, у которых в карточке есть фотография. Синхронизировать товары только в наличии. При активированной настройке товары с нулевым и отрицательным количеством будут удалены из интернет-магазина. Товар списывать с. Тут вы выбираете из выпадающего списка, с какого центра учета будет выставляться счет. Также есть возможность установить ряд переключателей предлагать товары с других складов при их отсутствии. Если на основном центре учета нет заказанного товара, будет предложен товар с другого центра учета. Предлагать выбор центра учета при формировании счета. При создании счета вы сможете выбрать, с какого центра учета будет списан товар. Резервировать товары счета. Если в заказе есть дата резерва, то товар будет автоматически зарезервирован до этой даты, а если нет, резервирование товара будет происходить на столько дней, сколько вы указали здесь. Следующая вкладка «Время синхронизации» позволяет автоматизировать синхронизацию с интернет-магазина. Здесь указываем время, в которое программа будет отправлять данные на FTP сервер. Для создания нового времени синхронизации необходимо нажать на кнопку «Добавить». В открывшемся окне необходимо заполнить поля имя компьютера и слэш пользователя. Данное поле можно заполнить автоматически, нажав на кнопку «Получить». Тем самым в поле имя компьютера пользователя пропишется название компьютера в поле «Время» необходимо указать время синхронизации. Также необходимо установить галочку возле надписи «Действует», после чего необходимо нажать на кнопку «Записать». Создайте столько записей, сколько необходимо. И обратите внимание, что автосинхронизация происходит только если торксок включен на указанном компьютере под указанным пользователем. Также вы можете автоматически создать интервал синхронизации, указав промежуток времени, через который программа будет отправлять файл. Нажимаем на «Создать интервал синхронизации» и далее необходимо задать период синхронизации. Время начала – это время, в которое программа создаст первую точку синхронизации. Интервал синхронизации. Тут указывайте в минутах или часах, с какой периодичностью проводить синхронизацию. Обратите внимание, что не рекомендуется ставить интервал меньше 30 минут. Время окончания, во сколько будет последняя точка синхронизации. После указания периода синхронизации жмем «Записать». Таким образом создается определенное количество строк времени синхронизации, согласно указанным настройкам. На вкладке «Файлы синхронизации» необходимо указать кодировку файлов ANSI или UDF-8. Какая кодировка предпочтительнее, уточните у разработчика интернет-магазина. Ниже нужно указать, какие именно характеристики товара будут выгружаться в интернет-магазин. Вы можете самостоятельно выбрать, какие поля из карточки товара будут передаваться в файл, либо нажать на кнопку «Добавить все поля в файл синхронизации» и удалить ненужные. синхронизации закончена. В окне синхронизация с интернет-магазином а отобразятся товары, которые должны синхронизироваться. Вы можете провести синхронизацию вручную, нажав на кнопку «Провести синхронизацию». Также сохранить файл синхронизации на компьютер можно, нажав на «Сохранить». Это может пригодиться для разработчиков интернет-магазина или для того, чтобы самостоятельно проверить, корректно ли записалась информация в файл. Отдельно стоит рассказать о характеристике товара раздел синхронизации. Это такая характеристика товара, которая позволяет связать дерево видов товаров Турксофт с той классификацией товаров, которая существует в интернет-магазине. Дерево кодируется двумя цифрами. Раздел синхронизации для каждой ветки дерева указывается из режима товароведения вид товара. Тут нужно указать нужную ветку и нажать на кнопку «Редактировать» поле раздел синхронизации. завершения настройки на указанный FTP-сервер будет регулярно выгружаться файл в формате CSV, содержащий информацию о товарах на складе. На этом все. Если урок был для вас полезен, ставьте лайк. Если только изучаете работу Storksoft или же хотите углубить свои знания, подписывайтесь на канал. Здесь еще много полезных уроков и мы не перестаем работать над новыми. Спасибо за просмотр и желаем удачных продаж вместе с Storksoft.